Papa, je t'aime. Tu m'aimes Oui. Et toi Moi, je t'adore. <laughs> je ne suis, je ne suis, je ne suis, je ne suis, je Change tes Je monte vers ce Change de costume. suis Je monte vers cette je change de costume.